difala bathe ikhala bathi la bathi monenge sokere difala bathe bathi monenge sokere difala bathe ikhala bathi La bathi monenge sokere la bathe la labazi la labazi la labazi Le o pé quero se labaze labaze labaze labaze labaze pé eu explicar Como é que o meu começou? Tava caminho da copa do nada Mamba me olhou Rosto em corpo sem maneira Porra de dizer pro velho que estás à espera Quero te conhecer Tens tudo que eu gosto e dá pra ver Tu és malandra, safadinha E minha ivala bathe iqala bathi ngonengela bathi ngonenge sokere ivala bathe bathi ngonenge sokere ivala bathe iqala bathi ngonengela bathi ngonenge sokere ivala bathe labazi labazi labazi a bater uh, ah, Ao contrário do vibrante, dou palmatórias pra ti se não aquela bater Também tu és bruta pela esquerda que teu corpo faz-me obrigar a dizer Matei, de tanto olhar nessas tumba, culo aumenta, me dá vontade como eu tô foguete Eu sou do mundinho, não preciso da nega dos papos de pra poder acabar deixa ti tocar tipo de Midas, a nossa brutalidade combina, mina Essa outra forma explosiva me leva a pensar que pensei na certa mina Mas que o que segue vai bem de cor Já és e tá confirmado Vou te levar pro meu matadouro pra tu conhecer la nenge sokera utigala bathe itola bathimonengela la sokera la bathe la sokera la base la base la sokera utigala bathe labazi labazi labazi labazi labazi labazi levanto pequeno sala bathe la labazi la labazi le labazi levanto pequeno sala bathe new some beats on the track.